यहाँ पे एच हाईलाइट है यहाँ पे वी हाईलाइट है देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर डी हाईलाइट है अगर आप रिपोर्ट में जाना चाहते हैं तो एक बार डी प्रेस कीजिए ठीक है दूसरे बार डी क्यों प्रेस करना है क्योंकि हम जाना चाहते हैं डे बुक में इसीलिए मैं दो बार आ, बहुत तेजी से बोलता हूं दो बार कि आप दो बार डी प्रेस करें ठीक है जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि डे बुक में जाना है तो आप केवल के प्रेस कर देंगे तो भी चले जाएंगे ठीक है या फिर आप या तो पहले डिस्प्ले में जाइए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाइए फिर आपको यहां डेबुक मिल जाता है आप डी प्रेस कर सकते हैं ठीक है तो ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं आप यहां पे के प्रेस करेंगे तो सीधा कहां आ जाएंगे आप डेबुक में आ जाएंगे तो डेबुक में आपको रिपोर्ट दिखेगी आपकी ठीक है जो भी एंट्रीज पास हुई हैं लेकिन अगर आप डिस्प्ले दो बार डी प्रेस करने का मतलब यह है कि एक बार डिस्प्ले में जाएंगे और फिर यहां से फिर डेबुक में जाएंगे तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं ठीक है समझ में आई बात ओके